Tu es à raison, tourant, La discothèque romantique c'est un temps nouvelle ambiance, balle de jeunes magnifiques tout le mercredi et le samedi à partir de 13h30 à 18h30. Ambiance tellement chaude pour nous ici à Tuléa, une Massoane. Très d'entrée, deux dernières seulement, mais avant 14h, entrée gratuite pour les femmes. Animation assurée, c'est la discothèque Tantam Horomix. Venez nombreux, Didier Arman vous attend avec son talent d'animation. Merci d'avance et merci à vous aussi. Commencement samedi 28 mars 2015. Allons-y les mecs, les mecs.